Wala, kanin. Ikaw ka pa. Sa sibintaw. Tawag dyan. Ano tawag dyan? Bossing. Oh. Ano tawag dyan? Sinigang sa gabi. Sinigang. Dito, boss. Boss L, anong tawag dyan? Saan? Proben. Proben. Sa gabi. Dito, anong tawag, boss? Kaya, inihaw na pata. <laughs> Tama ko. Dalaw si kaka. Ano man ito ako? Salme, kasi hindi Ano ba? Ano ba pala si Rocky? Sa tayo natin eh. Mungin na lang. Pinabata naman. Si Parang pinasaan? Lalo ko siya. Kaya mo ito gamit nun? Kaya mo ito? Nalaglag daw ka ng preno. Preno clutch? Ay, no. Di ba wala pa yun, no? Ang miyan si Lapat Ron, bro. Hindi naman kami makainin. Hindi nga. Sugasaw. Sabi siya, tuloy na takbo